Eu sempre costumo dizer, né, que quando a gente pensa numa área verde, vem a favela? Não. Vem a Floresta da Tijuca, vem a Urca, vem o Arpoador, mas a gente está falando de uma área verde na favela. Né? Então a gente, quando a gente fala de uma área verde na favela, a gente está falando de bem viver e de construir outras alternativas para viver bem nesse local. Sejam bem-vindos à Serra da Misericórdia, a última área verde aqui do Complexo de Favelas da Penha. A gente aqui está na Terra Prometida. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. diretamente relacionados com a gente, num sentido para além de cor, para além de classe, mas é, é, compreendendo que o Estado enxerga alguns locais específicos como zonas de sacrifício, onde ele pode ter lixo, onde ele pode ter é, poluição, onde ele pode ter essas externalidades de um sistema que não diz respeito nem ao nosso modo de vida, ao nosso modo de existir. Imagina, pedreira funcionando, quebrando pedra, não sei como é que funciona é, é, é, é, é o processo de trabalho, mas acredito que faça muito barulho. Mas a maioria dos problemas aqui de saúde, de, da, do pulmão, doença pulmão, né? era por causa da poeira. Antes era uma mineradora internacional, né, francesa, Lafarge, e agora é uma nacional com a ali eu já tirei cinco abóboras dela, sabia? Eu vocês para ir para a Tata do Nana, porque é muito bom, vocês vão aprender de tudo lá. E é muito bom e vocês vão aprender de plantar. E eu falo pra vocês não jogar lixo na rua, porque é errado lixo na, jogar lixo na rua. Não é bom, a gente prejudica a gente mesmo. esse esses murundu aqui, ó, pra poder fazer, pra poder plantar empim, plantar abacaxi. Eu resgatei um essa minha vivência, da minha educação em relação ao, ao próprio alimento. Eu nasci na zona rural, no Maranhão, e a nossa alimentação era plantada. Eu né, já até comecei com isso. tinha roça de feijão, a roça de milho, era tudo selecionado. A gente vinagreia, era que a gente era muito bem alimentado, toda a região era alimentada, porque assim, por incrível que pareça, todo mundo tinha terra, mas só a minha família que plantava. E, era, e toda a região era abastecida. Aí onde eu quero chegar? Quando eu vim para o Rio, eu comecei a consumir a alimentação daqui da cidade grande, eu comecei a adoecer. trouxe aqui, corri para tomar um xarope e botar o um casaco e para trazer a priprioca, que foi um rizoma que o Paolo, né, tava lá para a Amazônia lá e trouxe. E soberania alimentar é isso, né? Eu quero ver quem pode ser a guardiã aqui, tem dois rizomas para multiplicar, para a gente poder distribuir, ir distribuindo na rede, tá? A semente vai ser semeada lá no Salgueiro e distribuída para todos. Sandra da Vila Autódromo. Se soberania alimentar é você ter poder sobre o seu alimento e determinam pra gente XYZ do que querem que a gente acesse, nos locais que querem que a gente acesse, a gente acaba entrando o quê? Numa armadilha, né? Onde o poder determina a quantidade de veneno e o que a gente vai comer. Falando de favela, né, como a gente falou lá no início, né, que pensar que uma favela tem uma área verde, tem uma área verde que produz seu alimento, isso é poder? Isso aqui é o arroz, ó. Isso é muito poder. Ligeiro, quem não pode com a formiga não achando o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não achando